Nyapa dulu nih bang Tuanmu Ini apa Gisrekan barusan Orang popo Enggak Paling pas Gisrekan oke Men Karena kalah pak Bun Kalah deh Kalah Kalah sebiaya ini Orang yang sing Orang sing Merasa kehilangan Sebiaya Nah <laughs> <laughs> iya, skala band wis, pedet band Kegiatan sore ini Nah iya Banyak banget, ada berapa ini? banyak wae ngalahne festival tenan ngalah nih ngalahne ini ya? layangan 3 meter Wangi eh, eh? eh? tak. ikannya ikan mantep dong rumah ini malah ngusul ya eh udah eh? ikan karena karena iki mau ini ngejrek mana mau ya layangan 3 meter Dang. Sik, sik, menawa sik. Tapi nek dhuwur ketoke oke lah ngene iki ming sor tok sing Yo. Sepertinya anginnya tidak ada. Anginnya udah tak eneng angin ini ternyata. habis dilepi lah. Kurang ulan kin. Iya, apa-apa. Penting aja minyak kacang. 몇 번에 langsung muchas ijo kuwi lho. Mpo nek nyencang ning endi mpo kuwi. Wah, kan gede lho. Persiapan. kannan Ora etane, aja ning kono ne. Etane layangan kuwi. Lakumu aja karo menyoki kacang. Oleh kang ka chang. vậy con ờ, này. Dạ, cô em đi lại không anh thì? Cô đã có cái gì? Thế. À? Hả? Lera timbul nih. Loh, kon gak mas mukanya kok. Wes kon ae, aja ngulan-ngulan. ngulan ngulan ngulon-ngulon kok anu nyamber kuwi Garuda warangnya temangan ya Kayak momen warang metu Kayak momen Mas Mas Kurang etek kok Saiki momen ngono